Beste urte batez, boierok, transok, pertsona bisexualok, ez bitarrok, genero fluidok eta kurrek, ekainaren hogeita sortzean hemen gaudela eta existitzen eta resistitzen dugula, argi eta ozen esateko mobilizatuko gara. Ekainaren hogeita sortzea LGTBIAQ+, arretasun eguna da, eta guretzat borroka eguna da. Aspalitik gure egunerokotasuna politizatu eta gudu bihurtu dugu tamalez gaur egun ere existitualizateko, borrokatu behar dugulako. Berri burrezko heterosexualitatearen aurka, gure korpuza inbunarkeriaz inbunatzen duen sistemaren aurka, gure bizitzak mankatbilizatzen dituen kapitalismoaren aurka, eta azken batean, hiltzen gaituen sistema zizetero patriarkalaren aurka borrokatzen dugu. Geroz eta ausena da, arau nagusitik kanpo kokatzen garen ona Arrotasuna protesta da, hirietan eta herrietan, kapitalaren eta mugen aurka. Maztertzen, jasartzen, torturatzen, biltzaperatzen eta deportatzen baituen sistema arrazista eta zizeteroaz nazkatuta gaude. Eta hau lehertzera etorri gara. Askotariko ere moetan leherketak eragiten diar dugu. Iriotatik gaindu, herrietatik eta landaren motik ere araua lehertzen dugu. Aurten, dezentralizazioari eta herriei behi egin nahi diegu. Herrietan ematen den sexilioari, boierismo eskutuari, izilpeko violentza LGBTQ ikufobikoei. Erreparatu nahi diegu, eta hozen eta argi esan nahi dugu. Irietatik atere, identitate dizidenteok erresistentzia egiten jarraitzen dugu. Herrietan ere, existitzen garelako. Horregatik guztiagatik, aurten inoiz baino indartxoago itzuliko gara kaleetara. Eta ekainiako geita bostean gurekin batera kaleak hartzera ditzen zaituztegu. Ikusgarri eta zaratatxu. Bosterrietan San Martinen parantzan rakta izango dugu data alkuadradore den eskutik. Jarraian, zazpiterdietan ni aragoa batukabak musikaturiko mania izango dugu, udaletxetik abiatuko dena. Amaitzeko, beratzi terdietan San Martinen parantzan konzertuak izango dira. Maio, Las Bajas Pasiones eta DJ Alba Roju. Ekainaren hogeita bosterako antolatutako jarduerak Lizarraldeko hainbat kolektiboren lanaren emaitza da eta Lizarrako udaletxearen koordinazio eta kolaborazioarekin batera antolatuko dira. Gainera, ekainaren hogeita bederatzi dako gazteriaren antzerki foroa impactateren eskutik antolatu eta berdintasun narrotik LGTBI plus arreta eta informaziorako katalingune zerbitzua aurkeztiko da. Irietatikaz erresistitzeetik existitzera pasatzeko normatibitatzen eta merkantilizatzen gaituen eredua iraultzeko, zingo sinale hartzeko, gure desio eta identitateen ikusgarritasuna aldarrikatzeko, guztian kolokan jartzeko, transmarikari boiok lehen errora.